Fala rapaziada, beleza? Hoje nós vamos conhecer essa belezura aqui do lado É, manos, é o seguinte, ó Novidade no Brawl Stars, o novo Brawler que voa Isso mesmo, vamos conhecer tudo a respeito dele Saber os detalhes, tudo pra vocês Vamos ver aí o que, que a gente consegue descobrir novo dessa atualização Primeira coisa, vamos iniciar aqui vendo o Brawl Talk em português, rapaziada. A legenda tá rolando aqui. Então, bora lá, vamos acompanhar juntos, mano. Bora lá. It's the first update of the year. And we would like to present the Star Park Gardens. This lab Park is where we create all the beautiful flowers, plants and creatures in Star Park. And now Danny will just create a new hum, specimen. Hum, you have to mix the substance C and substance X. Easy. É no way! no, no, no, no one! já misturou errado. O Dani já Oopsie. causou. Já well, fez a zoeira. At least we are fine. So welcome to Brawl Talk. Mano do céu, já causou. Vamos lá. Eita, o ZTzinho. Tem um spike no fundo. Então lá. O jogos também. Ele mandou um EP pra encontrar no, no na Terra o match dele. Encontrou Mr. Hux. Já foi pra lá, já caiu, explodindo tudo. Tá danado. Então, será que esse é o novo Brawler? Acho que é o novo Brawler, mano. É tipo um sanguessuga, né? Eita, a Bi pegou ele, mano. A Bi pegou ele assim. É é now entering the biodome então season. É. Rosa, Bee tá and Sprout finally have a home, but as usual, things have gone a bit weirdly. Speaking of weird but cute, Eve is the newest prowler of the season. She's a very small alien flea in a spaceship who is joined... Por que, que ele voa? É, o Eve é aquele bonequinho extraterrestre, o ET, e ele fica dentro do, de uma redoma, não sei como chama, e aí essa, essa, essa coisa rola, né? Trio. Que é isso daí. She's a loving mother that just wants... Uma, um capacetinho, ó. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem também comigo. Ó que legal, Cute. ali, ó. Vamos ver. Agora, Eve... Eve's the é newest brawler of the season. Ele sobe She's a fair... e entra numa... É como se fosse uma cabeça, uma, uma máquina, né? Voadora. Então é uma máquina voadora. Um small alien flea na spaceship ah, who is joining legal. Ruff's trio. Faz parte do trio She's a loving mother. Ele é uma mãe que só quer dar amor e um lar para seus bebês. Olha que legal, mano, da hora. Quer dar um lar para os bebês dele, que provavelmente são aqueles bichinhos caídos. That just wants to find a place for her babies, even if that means mesmo que parece precisa desintegrar disintegrating todo, anyone in her way. With her main attack, she shoots three eggs in a row. They all have different sizes and de cada ovo são diferentes. Então o dano não é igual, todos os ovos são iguais. É aleatório e diferente, cada ovo tem um, um, um dano diferente. And with a super... No super ele libera um ovo enorme. She releases a big egg that que choca depois de alguns segundos, liberando três filhotinhos. Hatches after some seconds and spawns three hatchlings. If they... Soltou. Não seja... Caso não sejam destruídos antes de engatar no inimigo próximo. Ah, Hatchlings are not destroyed before latching onto the closest enemy, they will deal damage over time. Ah, Means disintegrating anyone in her way. With her main attack, she shoots 3 eggs in a row. They all have different sizes and damage and with her super, she releases a big egg that hatches after some seconds and spawns three hatchlings. If the hatchlings are not destroyed before latching onto the closest enemy, they will deal Eles causam um dano ao longo do tempo, então tipo um sanguessuga mesmo, por isso que tava grudado ali no corpo, que eles mordem, damage né? over time. Então, Eve has a very unique trait too. Um Since she's flying Também tem uma peculiaridade, como está sempre voando na nave spaceship all the time, she can hover over Ela flutua por cima, nossa, ela passa por cima de de algumas coisas, águas, buracos. Certain terrains like water and holes. Caramba, isso é She's loucura, also getting a skin called. A Eve também terá um visual Yves Pinheiro. Spike Eve. Cara, vocês perceberam isso? Ele passa por cima das coisas, ó, Since she's flying on her spaceship all the time, she can hover over certain terrains like water and holes. She's also getting a skin called Spiky Eve at the last tier of the Biodome Pass. And the first king of the pass is Firefly Rico. Now, the Viadome used to be a nice and peaceful place until some experiments went wrong. And because of that, we got Ivy Bell, Mr. Fly, Mantis Rosa, Corrupted Sprout, Dr. Edgar. Nossa, Edgar Mutante. Na, Sprout Mutante e o Dr. Edgar, Dr. Edgar. Caraca, mano, isso é inspiração total de Marvel, né, mano? and be Mac. Mano, West is the power mix skin of the season. Bunny Grom is coming soon on Easter. And Lion Bull is another... Nossa, Lion Bull, mano. The wacky skin in the club With the Biodome Cara, update, two new game modes are coming to... Modos de jogo do Opa! Dois novos modos de jogo do hein? Vamos lá, Payload e Wipeout. Brawl Stars. One of them is hum, Chama Empurra e Puxa. Alguns talvez já as regras. You might know the rules of this game ah, mode already, legal, legal, but the goal entendi. is to push your payload from point A to point B. The enemy team will try to push their payload at the same time. So be mindful that this game mode requires a bit more strategy than the other ones. If you decide to defend your payload, the enemy team might manage to push theirs. And if you attack the enemy's payload, you might let yours open. As for our second game mode, it's called Wipeout. com regras bem mais simples. Vamos ver, esse aqui parece... And the rules are a lot simpler. You have to defeat 8 enemy brawlers, brawlers or defeat more brawlers. Ou derrotar mais brawlers do que a equipe adversária em 2 minutos. Mas são quantas pessoas The enemy team in 2 minutes. With this mode, we are trying to push for a more casual game mode that doesn't require a lot of coordination and can still be really fun. And as always, both Caraca, mano, mas será que é mais de um jogador? Então são mais de três jogadores? Será que tem, tem oito jogadores ao mesmo tempo? Que doideira, é isso que eu quero saber também. Como sempre, os dois modos são temporários. Game modes are seasonal and their permanence in the game will depend on the... Ó, eles podem continuar no jogo dependendo do desempenho. Performance. Isso é bem legal. Gostei. We have a bunch of changes coming in this update as well. Healing gear. A engrenagem de cura mudou. Ah, e olha que legal o da Eve, mano. É cromático. A gente já sabe que ele é cromático tá? Os detalhes dele, Star Power, Get ali, ó. Tá, a engrenagem de cura é is now changed, and é instead of Em vez de curar o seu Brawler quando ele está parado, healing your Brawler when you're standing still, it now improves your standard healing overall. A change for the new players. Ah, Showdown Peraí, peraí, tem alguma coisa. Também há Healing gear is now changed, and instead of healing your Brawler when you're standing still, it now improves your standard healing overall. A change for the new players. Showdown is now the first... É o primeiro modo encontrado no jogo, não mais pique gema. Faz sentido, faz sentido. Você começa jogando sozinho, pra depois jogar em grupo, né? mode every player will play instead of jet because it's easier to understand and to have fun with in the first matches. We are now changing the Mudaremos o rodízio de casa estrelas, zona estratégica, roubo e nocaute. Caramba! Caça estrelas, zona estratégica, roubo e nocaute. Vão, vão Bounty, hot zone, heist and knockout rotation to be daily rather than pra hourly. Que, pra que, para que seja diário e não de hora em hora. Ah, tá. Então a cada dia vai vir um desse, é isso? Caramba. Siege is not part of... Encurralado está fora do rodízio por hora. Eita tiraram encurralado e deixaram no The rotation for the time being, but it will be available in Map Maker tá? still. Power League progression now considers your performance. If you win two games without losing, you will progress more than before. And if you manage to win only assim, one of the games... Caso perca só uma, você não perderá tanto progresso quanto antes, entendi. Então, se ganhar 2 a 0, é você vai ter mais pontos, é pelo que eu entendi. Se você ganhar 2x1, um, você vai ter um pouco menos, eu acho. Se você perder de 2x1, um, você perde menos do que perderia. Games, you won't lose as much progress. Club League will not... na prática depois. Uh, agora haverá seis ingressos no último dia de temporada. I'll have six tickets on the last day of the season. This means that if you had bad results tá on the previous two days, you still have a chance é to make up for those and get a better placement. and also related to clubs. Now, you can buy as many power points as your club coins allow. And one big change regarding the exclusive skins we have in-game, such as Seasonal, Power League and Brawl Pass. They will now remain exclusive for a while, but then they return to the shop in new ah, offers. This starts only for the skins that are being released in this update. Ah, Ah, só para esses lançados nessa atualização. All the other skins that were exclusive before will remain exclusive. exclusivos. É, você não tem tudo agora. Mas The Brawl Stars. A galera que pegou e que era exclusivo vai reclamar pra caramba, né? aí complica tudo, né? Championship is back. The best players in the world will be playing live every month, and you can either be one of them. Um or watch and get rewards. Um Exclusive things based on the animated Brawl Stars players will be given every month. You just need to go to event.brawlstars.com on the show days and watch, interact and get your rewards. Agora não só mais na final, vai ser sempre, pelo que eu entendi. Vamos ver. If you wanna know when the matches are live, make sure to follow our Brawl Stars esports channels all in the description below. Wildcard Power Points can now be found in boxes. 10 new second gadgets are coming to the game. A bunch of 10 novos acessórios, vários mapas novos. New maps for every mode. Knockout is now in Map Maker. More pins and animated pins. Basketball returns as a seasonal... Basket Brawl! Boa, mano! Basket Brawl volta como um modo sazonal. And duos are seasonal as well. Sazonal. Puta, que legal. Brawl, puta, basquete Brawl é And more True Gold and Silver skins. Hope you enjoy the first update of the year. Você, curtiu? Remember to like and subscribe to the channel. And thank you for watching. Vamos dar uma olhada de novo, galera, lá no, no novo Brawler, mano, que é a grande novidade. Vamos ver de novo e depois a gente volta comentando rapidinho. Bora lá, novo Brawler, novo Brawler. Upsi. Eve, novo Brawler, Eve. At least we are fine. So welcome to Brawl Talk. Olha lá, historinha, hein? Legal. A ideia é ir pra terra, encontrar e sugar, né? Piratimano, o lado dos piratas Caiu a nave no, na terra, no jardim do Star Park. Os filhotinhos caíram ali, ó, ela ajuda todo mundo. Aí, aí, aí a Bi vem e captura ela. E o Ive ou a Ive? We are now entering the biodome. temporada da biomutação. Então Rosa, Bee and Sprout finally have a home. Brasil. é? usual... Deixa eu ver uma coisa, deixa eu ver uma coisa. Rapidinho. We are now entering the biodome season. Rosa... Rosa, B e Sprout. Opa! Já deu aqui um tempozinho que, que eu vou ter que fazer um negócio, mas tá de boas. Então, Rosa, Bee Sprout finalmente tem um ah, lugar, Bee né? and Sprout Top. finally have a home. But as usual, things have gone a bit weirdly. Speaking of weird, but cute, Eve is the newest brawler of the season. She's a very small alien flea in a spaceship who is joining Ruff's trio. She's a loving mother that just wants to find a place for her babies, even if that means disintegrating anyone in her way. With her main attack, she shoots 3 eggs in a row. They all have different sizes and damage. And with her super, she releases a big egg that hatches after some seconds and spawns 3 hatchlings. If the hatchlings are not destroyed before latching onto the closest enemy, they will deal damage over time. Eve has a very unique trait too. Since she's flying on her spaceship all the time, she can hover over certain terrains like water and holes. She's also getting a skin called Spiky Eve at the last tier of the Biodome Broadpass. And the first king of the pass... É isso, rapaziada. Novo, nova Brawler Eve. Top demais. Curti bastante, rapaziada. Curti She's a loving mother that just wants to find a... Acha que vai dar muita diferença aí no jogo? Comenta aí pra gente, rapaziada. E não esquece deixa o seu like, se inscreve no canal. E assim que eu puder jogar com ela ou com ele, eu vou jogar aqui e vou trazer pra vocês, tá bom? Então é isso, não esqueçam, fiquem por aí, porque a qualquer momento eu posso voltar com mais vídeo e mostrando como funciona a nova Brawler ou o novo Brawler. A Eve ou o Eve, rapaziada. Top demais, né? Então não esquece, não vacila, chega junto com a gente e fica ligado, porque aqui é canal Bruno Crash, tamo junto, falou e foi! Yeah. Uh,